тільки щоб на твоїх щеках не було видно болю. Я хочу, щоб ти знала, я завжди з тобою. Дзвінки по телефону і розмова аж до ранку. Все хватить перепою, я піднімаю панку Я тебе хочу бути воїном, твоїм героєм. І в мене є смертельна зброя, захищу любов'ю. Моя принцеса лише одна на цій планеті. Для тебе для одної солодцем у купеті. І не хватає сигарет, щоб перебороти страх. Боюся, що мене боїся, і залишиться снах. Мої мрії там, де ти і я, де сади зелені, сповнені добра і ласки, де твої карі карі очі, загоряється від щастя. Я хочу бути з тобою на все життя. Тримай мене думками, я залишусь п'яний реально. Мене останні дні перегрібає так банально. Твої солодкі губи і шоковисті руки. Тримай мене мала, я знаю, доля нам дала. І не важливо скільки днів, скільки часу провели, хватає з мене процес, хватає тої ділеми, не треба навіть королеви. Досі три дня, щоб доказати, що буде коли ти будеш моя. Мій статус не печальний, і трекси не прощальний. І я не зірки, як кажуть, і навіть не геніальний. Можливо, десь боюсь, і в дечому я не зізнався перед тобою я справжній, і навіть не ламався.